戦艦がどこまで時間がないヘルスナックルズ急ごう アを開けるスイッチがあるはず僕に任せてえい

ドアを開けるとロボットが起動するって算段かエルスラクルス抜からなよピースオブケイ楽勝だぜ 先は俺がやるぜ 助かったぜよし飛ばしていくぜ侵入者第3エリア通過侵入者第3エリア通過 Yeah. right.